हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं उनके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ तो गाइस आप लड़के हो चाहे लड़की हो कोई भी हो ये वीडियो जरूर देखिएगा इसको शेयर जरूर कीजिएगा अगर किसी को इशू आ रहा हो या ऐसा कोई भी इशू मतलब लगे कि आपके आसपास के लोगों को भी है अगर आपको नहीं है तो भी देखिए इन फ्यूचर माइंड पर कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्यूटी फ्यूल के बारे में गाइस किसी भी तरह के आपको फेस में रेडनेस आ रही हो किसी भी तरह के एक्ने आ रहे हो कोई भी स्किन सेंसिटिव स्किन हो आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई हो किसी भी रीज़न से आपके स्किन में इचिंग हो रही हो बर्निंग हो रही हो कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो गाइस ये ब्यूटी फ्यूल आपको लगाना है और ये आपके स्किन को देगा एक new life which is very good आपकी स्किन बहुत अच्छा बना देगा और ट्रस्ट मी तीन चार दिन में आपकी रेडनेस खत्म कर देगा और दाने वाने एक्ने वैक्ने पिंपल्स आ रहे हो कुछ भी आ रहा हो कोई भी चीज़ का रिएक्शन हो गया कोई भी क्रीम का रिएक्शन हुआ हो या किसी भी चीज़ के कारण आपको धूप एलर्जी हो रही हो कहीं भी कुछ भी स्किन इशू किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का स्किन इशू है तो guys trust me you love the result just you have to apply it and that's all लगाने के तरीके में बता दूं कि इसको आपको कॉटन में लेना है कॉटन में लेना है कॉटन कॉटन कॉटन कॉटन कहाँ है कॉटन नहीं दिख रही मुझे सॉरी मैं गाइस जल्दी में बैठ बैठने आया वीडियो बनाने आया मैं तो मैं आपको बस बता देता हूँ कि किस तरीके से लेना है आपको जस्ट कॉटन लेना है थोड़ा सा उसमें ये दो तीन ड्रॉप लेना है और you have to dab it dab it dab it dab it dab it and leave it just dab करो एंड लीव करो इसको वॉश नहीं करना है लगा के छोड़ देना है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको माइट भी जलन कर सकता है पाँच दस सेकेंड के लिए स्टार्टिंग में but trust me you love the result you love the outcome इसका एक छोटा पैक आता है ब्यूटी फ्यूल का which is of thirty gram thirty M L sorry thirty M L and this is a fifty M L beauty fuel pack this bigger pack this is small pack तो गाइज आप इसको परचेज कर सकते हो W W W dot lescomake dot com your favourite website और वहाँ पे जाके आप इसको बाय कर दो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा ट्रस्ट मी कोई भी आपको फेस कर रहे हो किसी भी रीज़न से कोई भी इशू फेस कर रहे हो आप अभी तक आपको ये लगाना है और वो सब इशू खत्म बिल्कुल टोटली तो गाइज ये मैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ दोनों की मैं थर्टी एम की एंड फिफ्टी एम की लिंक नीचे डाल दूंगा thirty M L cost you around seven hundred rupees and fifty M L cost you around twelve hundred rupees बहुत अच्छा है कोई भी इशू है ping me on WhatsApp sorry या मैं व्हाट्सअप नंबर पे दे देता हूँ मेरी कंपनी का number which is nine eight nine three zero four one six four three मैं लिख दूंगा यहाँ पे उसमें टाइप कर दीजिएगा एंड ट्रिपल एट सेप्टा सेवन ठीक है और मुझे इंस्टाग्राम पे तो आई के मिलिएगा यार मेरे से बात जरूर कीजिएगा अगर मैं आपके मैसेज को रिप्लाई ना कर पाऊँ इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कर दीजिए छोड़ दीजिएगा मैं जाकर देख लूंगा एंड फॉलो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए मेरे